arkadaşlar. E, dün bildiğiniz gibi Ankara'da Ankara birden sonra bugün yüksek hızlı trenle e, Ankara'dan Eskişehir'e gideceğim. E, hızlı trenin olduğu yerde biliyorsunuz bir otel var. Otelde konaklamamızı yaptık. Şimdi tren öncesi size odayı göstermek istiyorum. Trenin koltukları çok rahat ve geniş. E, gördüğünüz gibi burada elektrik prizi de var. Telefonunuzu çok rahat bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar burası trenin tuvalet kısmı biraz dar fakat gördüğünüz gibi çok temiz bir tuvalet. Ayrıca burada elinizi kurutmanızı sağlayacağınız bir mekanizma olması da ayrı bir güzel. Evet arkadaşlar bugün elimden geldiğince sizlere Ankara Eskişehir yüksek hızlı trenini anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.